आकाश आकाश सोनू ये तो होटल बेचने की बात हो रही आप लोग नाचो फाइव लैक्स डीजे सोना कोई से चलाओ कम ऑन माका जट करके जा रहा है देखो वो ये लो राकेट आया डायरेक्ट पेमेंट होना check payment Only five lakhs? What a joke, joke, what joke. A... joke, joke, joke, joke, joke. कौन आना दूल्हे भाई आना तुम्हारा अरे जोकर भाई DJ.